कितना किल कर रहे भी हैकर है क्या री हैकर नहीं है भाई प्रो है उसको मत बोल छोड़ दे नंबर मार रहा बेचारा चल बैठ भाई मत बहुत हरामी है भाई इतना फिर कर लिया भाई ये बंदा हाँ। अरे रहम खा यार नंबर चार को डाउन नहीं बनाओ अपन ने जिन जिन को मारा है वो सब डाउन ही थे अभी एक बड़ी बिल्डिंग में ले लेते हैं यार एक दो स्कॉड ही आ रही ज़्यादा स्कॉड नहीं आ रही है I got supplies. I got supplies. वहां पर तो क्या क्या मिली पड़ी मेरे को अबे बंदा है मेरी तरफ रियल सब दिए हैं चलो रुकना रुकना तो मार रहा है भाई फौजी डेंजर अहेड लोकेशन मार्क्ड ठीक है भाई फौजी जी Danger ahead! Danger ahead! 아이 가라 음, 음. 음. Danger ahead! Yeah, yeah, सुनना पेटी मत लूटना भाई मेरा है ना अब तो लूटूंगा मैं awesome. मत लूटना रे भाई अरे बाप रे क्या क्या नहीं रखा ये अरे मार्क लूट बोलता हूँ कि भाई काम कर और अबे ये देख आगे वॉच आउट अबे <laughs> आगे रहे क्या मिला कहाँ से तेरे को ये क्या तीन सेकंड तीन सेकंड वाला अबे यार लूट danger ahead form up on me danger ahead कितना ले चला उड़ा सब चीज Watch out! राइट ना अच्छा ये पीटी बता रहा है एटेक्स एटेक्स है क्या माम अरे शॉप तो हेलो लावरा डेंजर अहेड सुना हेलो सुशांत डेंजर अहेड तो अबे M24 M24 चाहिए तेरे को अरे देखा है ना मेरे पास I got supplies Coin coin है मेरे पास लेगा Coin है हाँ, कई सारा दे दे दे दे कहां दिया रे भाई मैंने 50 सूट दिया उसका रख ले जा पूरा ले ले देखा है ये देखा ना कई सारा चीज आ जाएगा पचास हजार इसको इतना बड़ा बड़ा सिक्का इतना क्या क्या मिला है ना भाई नंबर चार पांच रुपए देना कॉइन नंबर चार पांच रुपए देना भाई कॉइन अबे 3x तो दे बे अजय बंदी चुप कहां पे डेंजर अहेड हेल्प अबे इसको बचा लो बे बहुत दूर में वो नहीं बचा पाएंगे उसको देख नहीं रहा कहाँ से मार रहा है देखे देखे देखे कहाँ है देखे। देखे। देखे। तो देखे। देखे। देखे। देखे। अबे क्यों मारा भाई आन देता उसको नो सब दफन कर करके रखा है ना पूरा नंबर चार सुना भाई सिक्स टैग देना बस और कुछ मत फॉर्म अप ऑन मी आओ देना अल्टी नहीं रुका बेचारे जान उसके बाद देगा बोल के चार से आई नीड अ स्कोप कोई कॉइन दे दो यार मेरे को यार ए ले भाई ए ले भाई इधर आ इधर आ इधर आ नंबर 4 ले ले ले ये भी ले और ये भी ले ले ऑसम थैंक्स ऑसम पूरा रे बाप सामान ले देखो कॉइन दे दो रे भाई डेंजर अहेड बहुत है वो डेंजर अहेड अरे बाप रे क्या मंथड़ी से बे अच्छी बैठ रही बे बैठना रे डेंजर अहेड हां भाई हां हाँ। अच्छा। बंदा है बहुत तो सामने वाले घर पे कहां पे Awesome. कितना कर रहे भी हैकर है केरी हैकर नहीं है भाई प्रो है उसको मत बोल छोड़ दे नंबर मार रहा बेचारा चल बैठ बहुत हरामी है भाई अरे भाई ग्लेशियर चमक रहा है उसका दिख रहा है जो दिख रहा है उसको उड़ा दो जल्दी कर दिया दस से ज्यादा ही कर दिया बैठ वही कह रहे हो बैठ भाई Wait. Danger ahead! Danger ahead! Danger ahead! अकेला है अकेला है अबे उधर पड़ रहे रे Watch out! Danger ahead! Get in the car! Get in the car! Help! Get in the car. अच्छा भाई टिकट ले गया यार क्या ही बंदे हो यार मां कसम तुम लोग कुछ भी नहीं छोड़ रहे हो भाई गुस्सा <laughs> कर रहे हो नहीं है भाई कुछ भी नहीं है गरीब हूँ मैं बहुत निकला होगा ये देख अपन तो भी देख ले अभी हाँ, हाँ, हाँ। इतना Awesome. इतना फुल कर लिया भाई ये बंदा वहाँ अरे रहम खा यार नंबर चार जो दिख रहा है उसको उड़ा दो जल्दी कौन था रे fall back to safe zone माला वाला बता मार दिया डाल रही वहां मार मार के